Ух ты, ух ты. Ух ты. <laughs> А, мажешь все. Сейчас рыба на берег прям выпрыгнет. О! <laughs> Обалдеть. А. Мы так в одном году словили. Да? Вот так рыбу, да? да успели просто. <laughs> Обалдеть. Ля, ля. А! Мордочкой. Наверное красавица. Ух. Вот она, рыбка, пеленгазик. А, так он просто играет с ней. Он ее уже давно схватил, гля. Играет. Голодный был бы уже давно бы ее. Вот так, гля, гля. Хвостом. А. Слушай, зверек, ты чудесный. Ой, красавец. Да. А Опа. О, все, да? Не, Нет. вот она, вот она, вот она. Давай, давай, сейчас. Да это вообще. Вот, пожалуйста, нет у них мазов. Посмотри, как позирует тут. Улыбается и хвостом машет. И все, что хочешь, делает. Опа, оба, оба, оба, оба. Ау, мимо. Три охотника, слышишь? О, пошел, пошел. Оба, оба! Война. Война. Пошел, пошел, пошел. Что, что-то с большой скоростью попер. О, все, наверное. Ну, пока.